生命里潜藏着无数可能，回过头看重复的日落，永无之境地让你做选择。这一路上有几片云经过，晴。 见过天空，洒下彩虹。你只是这样相信着在哪里会有真正的快乐，让所有散落的心都结合，那多精彩。 去猜。 也许还有遗憾，也许那么一天回想起来，我们都有同一个答案。就让他们去猜，就让我们愉快。 有谁还能无视爱的存在？就伸出你的手来，拥抱你的爱，拥抱你的爱，就让它们存在。 的出来，拥抱你的爱，拥抱你的爱。生命里潜藏着无数可能，回过头看重复的。